네, 신화 찾기다! Dahil virgin ka pa. Sus Mario, Sep Santa Maria, ina ng awa, na nakalambugin. Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman. <laughs> Pero sister, tao ka lang. Hindi ka Diyosa. Meron ka rin pong mga pangangailangan. Kaya nga ito nga po yung gusto ko talagang itanong sa inyo. Sister, nagpipinger ka po. Ano ka ba? Ako, girl. kinusto mo yung 7 inches, di ba? Tapos ngayon, iika-ika ka. Takong pa! Okay, spell exam. Exam. E-A-M. Exam. Oh, asan yung ex mo? Mamalay ko doon. Patay na siguro.